Jeg skal gå gjennom et eksempel som viser hvordan vi kan avgjøre hva som skjer i en galvanisk celle. Dette eksempelet er hentet fra heldagsprøven jeg brukte nå i vår, som er delvis tatt fra terminprøven fra Aschehoug våren 2013. Her har vi en figur som viser en galvanisk celle. Vi får oppgitt at lampen lyser, og vi får oppgitt at begge elektrodene er laget av grafitt. Eh, det at elektrodene er laget av grafitt, betyr at de veldig sjelden deltar i reaksjonen, de er bare til stede for å lede strøm. Eh, så det første jeg gjør når jeg får en sånn oppgave, det er at jeg kort noterer hva er det jeg vet, før jeg begynner å se på påstand og alt mulig. Så det jeg har gjort her, det jeg vet. Jeg vet at lampen lyser, og det forteller meg at jeg har en spontan reaksjon. Eh, og det igjen medfører at cellepotensial er positivt, fordi det er sånn vi kan avgjøre spontane reaksjoner i elektrokjemi. Eh, I begerglass A så har jeg kaliumioner, jodidioner og vann. Da må jeg kunne splitte det saltet her i riktige ioner. På samme måte, i B-glasset på B-siden så har jeg treverdige jernioner, sulfationer og vann. Så det er det jeg vet. Så går jeg og ser på de påstandene jeg skal vurdere i den oppgaven. Elektronene går fra elektrode B til elektrode A gjennom lampen. Løsningen rundt elektrode A blir brunfarget. Massen av elektrode A holder seg konstant. Massen av elektrode B øker. Og til slutt kan jeg kort vise de alternativene som vi skulle velge mellom eh, på denne oppgaven. Så A, B, C eller D inneholder bare riktige påstander. Og vi ser da at det må altså være to riktige påstander. Det neste jeg gjør, det er å gå i tabellene og finne frem de aktuelle halvreaksjonene. Hva jeg har gjort nå er at jeg har, Øverst har de fire som kan være aktuelle for A-glasset. De blå er reduksjoner. Den røde, da har jeg snudd reaksjonsligningen fra tabellen. Det er også en oksidasjon. Det gjør jeg fordi at jeg på venstre side av reaksjonsligningen må ha de tingene som jeg har før det skjer noen reaksjon. De fem nederste reaksjonsligningene det er de som er aktuelle for B-glasset. Den nederste av disse, den med oksygen og vann, er egentlig lite aktuell, men jeg tok den med likevel for å vise at den er en teoretisk mulighet. Oksygengassen må i så fall komme fra luften over løsningen. Så dette er ikke så veldig aktuell reaksjon, men, men teoretisk så kan den skje. Så det, Da vet jeg hvilke halvreaksjoner jeg har tilgjengelig, og jeg har skrevet opp potensialet for dem, sånn at jeg kan begynne å regne ut cellepotensialet etter hvert. Så tar jeg for meg en og en påstand. Den første var altså at elektronene går fra elektrode B herfra, gjennom ledningen, til elektrode A. Det betyr at jeg må ha noe i løsningen på B-siden som tilfører elektroner til elektroden. Så altså B gir fra seg elektroner. Det betyr at B må være en anode. Her må det være en oksidasjon, noe som forsyner den med elektroner. Det betyr igjen at A må være en katode, fordi at jeg er nødt til å ha både en oksidasjon og en reduksjon. Eh, så går jeg og ser på de halvreaksjonene jeg har tilgjengelig. Så hvis B skal være en oksidasjon, så betyr det at den eneste muligheten jeg har, det er eh, at sulfat blir oksidert. Og da har jeg et potensiale på minus 2,05 volt. Det er ingen mulige reduksjoner på A-siden som gir et så stort potensial at jeg får positivt cellepotensial totalt. Altså er ikke dette mulig, og denne påstanden må være gal. Påstand nummer to. Løsningen rundt elektrode A blir brunfarget. Brunfarge det forteller meg at jeg får dannet jod. Jodmolekyler løst i vann blir brunt. Så da setter jeg opp den. Eh, dette er den eneste mulige oksidasjonen på B-siden. Og vi har allerede funnet ut at vi er nødt til å ha en oksidasjon der, fordi at i 1 så måtte vi se at det var ikke mulig å få oksidasjon på B-siden. Så oksidasjonen må skje i glass A, altså får vi dannet J, og denne stemmer. Så denne må være riktig. Tar jeg vekk delreaksjonen litt. Så går vi og ser på den tredje. Massen av elektroder A holder seg konstant. Den eneste muligheten for at masse kan endres i et sånt system, det er at vi får avsatt metall. Og da snakker jeg om et system der vi har grafittelektroder. Eh, elektrode A eh, her får jeg ikke avsatt noen ting, for jeg får dannet J, og J er i løsning. Det har vi allerede bestemt. Dette er den eneste mulige reaksjonen. Eh, så Teoretisk sett så kunne vi fått avsatt kaliummetall, for vi har kaliumioner. Men potensialet her er så negativt. Husk at kalium står nesten helt nederst i spenningsrekken, så dette kan umulig skje. Så nå har jeg bestemt at påstand 3 må være gal. Til slutt har vi påstand 4. Massen av elektrode B øker. Nei, unnskyld. Eh, påstand 3 må være riktig. Den er riktig, fordi vi kan ikke få avsatt noe, så massen er konstant. Beklager den. Så fire. Massen av elektrode B øker. Igjen, eneste muligheten er at det er å få avsatt et metall. Og når jeg ser på det som finnes på denne, så betyr det at jeg må få dannet jernmetall. Da må jeg se på disse halvreaksjonene mine igjen. Jeg har nå altså bestemt at jeg har oksidasjon av jod på A-siden, så jeg har et potensiale på minus 0,54 volt. Hvis jeg da ser på de mulige reduksjonene her, så har jeg den første, der jeg får dannet jernmetall, den er minus 0,04 volt. Dette blir negativt totalt. Minus 0,04 minus 0,54, det blir fremdeles minus. Så den kan ikke skje. Så eneste muligheten jeg har da, det er den nederste med jern her, der de treverdige jernionene blir redusert til toverdige jernioner. Da har jeg et positivt potensial totalt. Ta den vekk litt igjen. Så påstand fire den eneste muligheten her er at jern blir avsatt. Det kan ikke skje, for vi får negativt cellepotensial, så denne må være feil. Så det jeg nå har funnet ut, er at påstand 2 og påstand 3 er riktige. Så går jeg ned på alternativene og ser at da er det alternativ B her som er riktig svar på denne oppgaven.